السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو شروع اگر بھائی سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سارے چینل کو جلدی جلدی بندے سبسکرائب کرنے رہے ہیں ملا کرنے آج کی آئی تھی ویڈیو شروع دیکھو اور یہ گاڑی تھوڑی دیر بعد آج کا جو سفر ہے نا اس گاڑی میں ہے لوری میں آج آ جاؤ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں اندر السلام علیکم میاں میاں مدینہ المنورہ اوکے خدا حافظ یہ ہے کچھ ایسا گاڑی نیو گاڑی ہے ایس سیزو ہاں پوسو یہ ہے پوسو بس سادہ سمپل یہ آج کا سفر اس میں ہے سمپل اول سیارا شکیل بابو ماشاءاللہ یہ سیٹ تو بہت اس کا ہارڈ ہے یہ نرم نہیں ہے ہارڈ ہے اب اس گاڑی کے یہ میرا گاڑی یہ فیروز کا گاڑی ہم لوگ اس پہ جا رہے ہیں جمسی پہ جمسی پہ جمسی پہ ابھی وہ گاڑی چلا گیا bye bye bye bye bye bye ابھی ہم لوگ اپنی اوقات پہ آ گئے پرانا گاڑی پہ آ گئے اوقات بھول گیا تھا اوقات تو ہماری بڑا بڑا گاڑی پہ بیٹھنے کا ہے یا اگر او ساری ویڈیو تو کو اچھی لگے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو آج تک ساری ویڈیو یہ تک تاکہ آج دا کام سارا ختم دینا پہ ترائے پہ چار بجے ساری ڈیوٹی ختم تھی ہے انشاءاللہ اگر تو کو ساری ویڈیو پسند آئی ہے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو انشاءاللہ تو کو مل سو اگلی ویڈیو نال انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ